Czy zaliczysz test tramwajowy? Inaczej mówiąc, czy Twój biznes będzie się nadal kręcił, gdy szef lub założyciel wpadnie pod tramwaj? To dotyczy organizacji, ale też pojedynczego przedsięwzięcia, a nawet rodziny. W tym teście jest kilka ważnych pytań. Po pierwsze, czy i jak pasje i wizje szefa zostały nazwane po imieniu? Czyli co ludzie wokół wiedzą o tym, dlaczego i po co się dzieje? No i po drugie, na ile pasja została przekuta w strukturę i w procesy, które działają autonomicznie, niezależnie od wizjonera. No i po trzecie, kto przejmie stery, czerpiąc inspirację z czegoś więcej niż tylko fascynacja osobowością dawnego lidera? Simon Sinek, zaczynaj od dlaczego, nazywa to school bus test. Pewno w Stanach więcej ludzi wpada pod autobusy szkolne niż pod tramwaje. Twierdzi, że gdy polegniemy na school bus test, to skończymy jak Microsoft po odejściu Gatesa – gdzie wiadomo co i jak robić, ale wydaje się, że pasja działania uleciała wraz z Billem Gatesem. Zatem przekuj pasję na strukturę i uważaj na tramwaje.